प्यारे दोस्तों इस दुनिया में जो भी आया है उसने कुछ ना कुछ काम तो करना ही है तथा इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के भी कुछ काम है जो कि एचआर मैनेजर को करने हैं जैसे मैं अपने काम बताता हूँ कि मुझे अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे डालना है अपने यूट्यूब चैनल पे तो उसके लिए मुझे कैमरा चाहिए उसको स्टेबल करना उसके बाद जो कंटेंट्स जो एजुकेशनल कंटेंट्स हैं उसकी स्क्रिप्ट को बनाना तथा उसके बाद जो मैंने बोलना है उसको एक बार दोहराना ऐसे बहुत सारे काम स्टेप बाय स्टेप उसके बाद जो थंबनेल बनेगी उसकी डिजाइनिंग इसके बाद जो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी उसको लिखना ऐसे बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं एक छोटा सा पांच मिनट का वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही एचआर जो मैनेजर है उसको भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं अगर वो इस पोस्ट पे है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो देखो मेन काम क्या करेंगे सबसे पहले है planning second stuffing third development fourth maintenance अब फर्स्ट काम के ऊपर हम स्ट्रेस देते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा जॉब एनालिसिस करेगा एनालिसिस एनालिसिस करेगा कि वो देखेगा कि जो डिफरेंट क्या कहते हैं रिक्वायर्स रिक्वायर्समेंट्स हैं वो चेक करेगा कितने डिपार्टमेंट्स में कितने एम्प्लॉय चाहिए नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ ठीक तो वो चेक करेगा वट वेन हाउ इस तरह की प्लानिंग बनाएगा ठीक क्या नीड है कब एम्प्लाई चाहिए कैसे उन्हें अपॉइंट करना है तो जब प्लान अच्छा बन जाएगा तो स्टाफिंग का काम शुरू होगा उसमें वो रिक्रूटमेंट करेगा न्यूज़पेपर में एड्स देगा डिफरेंट एक्स एम्प्लॉयज हैं उनको सपोर्ट करेगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सिलेक्शन के लिए स्क्रीनिंग होती है टेस्ट हो सकते हैं इंटरव्यू हो सकता है उसके बाद बेस्ट एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करेगा यह एचआर डिपार्टमेंट का काम है अब उसकी डेवलपमेंट है कोई भी एम्प्लॉय आया सबसे पहले फ्रेशर ट्रेनिंग होगी फ्रेशर्स ट्रेनिंग उसके बाद धीरे धीरे इम्प्लाइज को मोटिवेट किया जाएगा कि आप यह कोर्स कर लीजिए यह डिग्री प्राप्त कर लीजिए ऐसे आपकी डेवलपमेंट होगी या यह जो कॉलेज um, है जो कंपनी ने ऑफर uh, किया है उसको करने से आपकी प्रमोशन uh, होगी तो existing employees employees ex one minute existing employees training ठीक है उसके बाद नेक्स्ट काम होगा मेंटेनेंस देखिए मेंटेनेंस करना बहुत आवश्यक है मेंटेनेंस के लिए अलग अलग काम हो सकते हैं फर्स्ट अगर परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना है कि कितनी परफॉर्मेंस आई है तो उसके लिए रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि कौन सा एम्प्लाई क्या काम करता है उसने क्या क्या काम किए जैसे मैंने भी रिकॉर्ड्स रखा हुआ है मेरे पास यह कोर्स है जिसमें जो इम्प्लाई बहाने लगाते हैं उसके कोर्स को रखता हूँ और उसकी परफॉर्मेंस देखता हूँ कि इसको प्रमोशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए तो जैसे मैं एक आपको बताता हूँ सिंपल सी छोटे छोटे बहाने होते हैं आज बरसात हो रही है एम्प्लाइज कहते हैं आज बरसात हो रही है तो हम उसके ऊपर टिक लगाते हैं छाता ले लो भाई सेलरी दिया तो छाता ले लो मुझे चाचा जी की फसल काटनी है भैया उसका ही बिजनेस संभाल लो यहाँ बिजनेस में क्यों आते हो सैलरी के लिए क्यों आते हो तो ऐसे ऐसे एक और है मुझे आज अपने रिलेटिव के पास जाना है तो हर तरह के एम्प्लॉयज़ का जो भी वो बहाने लगाता है जो भी कुछ करता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है उस बेस पे उसकी मेंटेनेंस की जाती है ये एच डिपार्टमेंट का काम है परंतु उसकी वेलफेयर का भी एम होता है ये नहीं है कि सिर्फ उसकी सैलरी कम ही रखनी है वेलफेयर के मीन्स अभी मैंने कुछ एम्प्लाइज को दिवाली का बोनस दिया उसके बाद कुछ और बोनस दिया कंपनी ने अच्छी तरक्की की मैंने उसको और रिवार्ड दिया तो ये सभी वेलफेयर होंगे किस बेस पे ये होंगे रिकॉर्ड्स बेस पे कैसे उसकी परफॉर्मेंस रही तो यह सब मेंटेनेंस में रहता है तो यह चार काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है प्लानिंग एम्प्लाइज की कितने एम्प्लाइज चाहिए स्टाफिंग उनको अलग अलग रिसोर्स से ले लेना बेस्ट एम्प्लाइज उनकी डेवलपमेंट करना उनकी मेंटेनेंस करना देखो मेंटेनेंस सिर्फ वैसे ही होती है जैसे कोई मशीन खरीदी उसके बाद उसकी मेंटेनेंस चाहिए उसमें तेल लगाएंगे ऐसे एम्प्लाइज को टाइम टू टाइम उसको प्रमोशन की जानी चाहिए तो ये चार काम हैं जो हर एक एच मरीजों को सीखने चाहिए